别，不不不。I need a stop. 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎。哎，别嘛。Help. 哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来。先把喵爷背，接着喵爷背。哎，打狗的，打狗的，再来，多着咱呢。 哇，米打走哇！米打你有哈啦，哈熟？哎哎哎，哎，不别得走，咋搞呢？哈别让你没哎妈，哈哎在我操！哎，你打，哎哎，打这个发光吧，你发光，咋了？发个六百。 Pang á rồi lưng vào lưng vào con nữa Trời Mày ơi, mày ơi à, Ờ, mày ơi, mày ơi Phô Cái mày ơi, cái mày ơi Cái mày ơi rồi Chỉ cái Chỉ cái phang ấy nè, tóc bây giờ Mà đó, bà lúc Phang ấy nè, bây giờ Tóc bây giờ rồi, nó tóc bây giờ Ai, ông bố đúng mà Nghe rồi Nó tới công dụng 要了要了要了，马上立住，马上立住。还没有，还没有。Wait, no, no, no. enemies nearby. Top it up, top it up, bro. There are enemies nearby. Tanaya. Ruka ba yura. Kale di tu nahi, kale di ra, kale di. Kaba yura, kaba yura. Ko chwa ma kon no ra le. Chai kwa, chai kwa. Lai lai lai lai lai lai lai yo lai ta lai no tu chima no. There are enemies nearby. Are ya hi no. အာမီးပလေးနဲ့မီးပလေးမီးပလေးနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့မီးပလေးနဲ့နော်မီးပလေးနဲ့မလာနဲ့အမအဲ့ဒါမီးစိုးနေမီးစိုးနေမီးစိုးမီးစိုးနေတက်သွားတက်သွားတက်သွားအဲ့ဟိုအဲ့ဟိုအတော့ယူအတော့ယူပေါ့ပေါ့ပေါ့ 来来来来，背一顶吧来啊，我弄了了。诶，你往哪弄你往哪弄你往哪打？啦？啊，冒背的。背。快点起来，背堆起来。Thank you。在两个还没收，没收。你别收回个，你别干你别没收了，你别干扯散了，喏，你别干。好的，慢慢，慢慢，慢慢收。这边啊，我推那边跑，这边跑。 Không mà đây về. Đấy. Even này mà lại không đâu mà có. I need a star. 와, 이거 봐. 와. 이벤 나오고. 아우, 너네. 아, 아, 아우, 아우, 밖에 많아. 아니야, 따노. 아니야, 따, 따노. 리오노 앞에 많아. 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만. 야, 야, 야, 또, 또, 또, 또, 또. 또 이제, 또 이제, 또 이제, 또 이제, 또, 또, 또, 또, 또. Thank you. Anh ra làm, anh ra làm. Ôi giời. Không không không. Anh ngồi một kia, anh ngồi một kia, anh ngồi một kia đi rồi. Anh xin mà nó. Anh đây, anh đang nó rồi. Anh đang nó rồi. Sao sao sao. anh tu mà. Đây đây đây. anh tu mà, anh tu mà. Khốn khốn. Đây không phải thiếu. Bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ, em em em bắt rồi đó, được không? À đây. Đi qua. Đi qua. Đi qua. Đi qua. နောက်မှနှစ်ယောက်လိုက်ငါတကောင်တော့မေးလာရလေနော်အဲ့ကောင်လည်းပန်ထားတယ် UMB နဲ့တိလာငါတက်အိမ်သားလေကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးမှန်တာရဲ့ဟိုအနောက်အောင်အပါအော်ဒီအောင်မရှိတာပါဒီကိုကျွန်တော်ပြတော့ထပ်ဝင်ခန့်ရှင်းပါပြီဗျလာလေးပဲကြည့်ချင်ဖေးမေးပဲကြည့်ချင်လို့ပြရဟာဒေါ်တီတီရောက်လာပြန်ပြီ 到到到到，村村长北村长多，村长村长。哎，别嘛。啊啊！来来来来来来来来来来来！先把棉衣备好，棉衣备哎哎，大哥了，大哥了，起来，走着走着。报告任务。好了。开灶，开灶，给屋里包上一丢没咯。把屋里给搞上一呢。 ပြီးနောက်တစ်ကောင်ကိုသွေးသက်သက်နဲ့ပရောဝင်ပြစ်ပစ်လိုက်တယ်ကြာလို့ထိုင်ဆောင်နေတော့ထိုင်ဆောင်နေလမ်းတော့လမ်းတယ်ငါတို့တက်ကြည့်ရအောင်ဟိုကျွန်တော်လာတော့သိရတယ်ငါတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောနေပါရတော့ Thank you ဟိုရှိသေးရှိသေးတော့ရှိသေးတော့အပြစ်အပြစ်မှာပြစ်ပြတော့ကောင်ဒီသားနော်နှက်ကောင်ကျန်သေးနှက်ကောင်ကျန်သေးနှက်ကောင်ကျန်နှက်ကောင်ကျန်သေးလေးလားလေးလားလေးလား ถอะถอะปฏิปฏิปมาตัวเองเลยวันนี้ป้องเราแต่เนี่ยถ้าฟูยาเดี๋ยวนี้ก็ตับเออฟูยาเดี๋ยเนี่ยสบายดามันนี่ลูจิมาเลยสวัสนีครับว่าอัพโหลดอะไรจีนว่าอัพโหลดอะไรจีนขนขนขนใส่ผงแล้วชงเลยอ่าไหนเดียมา Fena arena. Fena abi, fena abi, fena abi. Dai, dai, không lagi makan. Coba lah, mày. Mati ikut jenok, mati ikut di. Eh, bom ni? Sen abi, sen abi. Sini, sini jalan. Cuci bang, cuci bang. Order, order, sini jalan. တာကြီးရောက်တာကြီးချင်းလာနောက်တော့လာအေးတာနောက်တော့လာအေးပါလားတော့တော့အရှိကနေဖြတ်ပြေးနေတာမင်းငါ့ကိုစောက်ထင်သေးတာဟုတ်မင်းကငါရှိရတိတိနဲ့ငါရှိရလာပြီးခုံတော့လာဖြတ်ပြရသေးမအေးသေးဟာဘုံမီပလေးမီပလေးမီပလေးမီပလေးမီပလေးမီပလေးအဲ့ဒါမတော်နဲ့အဲ့ဒါမတော်နဲ့ဩအဲ့မအဲ့မအဲ့မဒီမာလေးဒီမာလေးအဲ့မဒီမာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်လာစစ်လာစစ်လာစစ်လာစစ်လာဗီဒီယိုလားရှင်းခဲ့မှရပါဘူးဒေါ်လာစစ်ဒေါ်လာစစ်ဒေါ်လာစစ်လာဗီဒီယိုကြာကြာကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဟာရှော့ထိတာရှော့ထိတာဟုတ်ပါလား

လွယ်လန်ကောင်းကျန်သေးကျန်သေးကျန်သေးဒီဒီနောက်ဒီနောက်ပြတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာလီယွန်6တော့ပြန်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ကဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာလီယွန်ရဲ့ဟုတ်အနောက်ကအနောက်ကပြစ်တာပြောတာဆိုတော့အပေါ်ပြောအနောက်ကအဲ့တော့ပြစ်တာကိုကြားတာကျွန်တော်အနောက်အနောက် thank you ဟိမရသဖလာအော်ဘေးလို့အော်ဘေးလို့အော်ဘေးလို့နော်အော်ဘေးလို့အော်ဘေးလို့အော်လို့ 来来来，另外呀，另外呀，那路标来着。ကျွန်တော်အက်ထောင်ကလို့ကြားတယ်အက်ခေါ်အော်ဒီအက်ထောင်ကဆိုကျွန်တော်အက်တော့သွားကြည့်တယ်ဘယ်ဟိုကောင်အပေါ်တော့ကျန်နေတော့အကောင်ကျန်နေအကောင်နောက်မှကျန်နေတယ်အကောင်နောက်မှကျန်နေတယ်ကျန်နေအကောင်ပူစီပူစီကျွန်တော်ခုနကဟိုကောင်ကျန်နေတော့ 就我知道，阿宝阿宝，咪哪里不不不不，不不不，不宝，不坏碰坏。不了。没什么，我不没坏。Mark the location。哪块呢？哪块呢？哪块呢？哪块？哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪？哪块呢？哪块呢？你家哪块呢？你家有得。Mark the vehicle。还行得，还不，不，得得得，有得，这这这这不一定，这这这这。 မြင်လားဘေးကနေထောက်ထားတာအဲ့ဒါမလို့တက်ခိုင်းတာဒီကောင်ကိုအကြီးကျော်လေးကိုရေတက်ရှင်ပိတ်သက်တို့ရေပိတ်သက်တော်ဖြစ်နေပါပြီဗျာလီယွန်တို့ရေโอเคစမောကင်းနဲ့စမောကင်းနဲ့စမောကင်းစမောကင်းလီယွန်စမောကင်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့နားမှာမနေနဲ့ဒီချက်ကောင်တကောင်နဲ့လာတက်လာတက်လာနော်ဘေးတက်လာတက်လာ There are enemies nearby စမောကင်းကစမောကင်းဘာကြီးက Watch out အဲအဲထိုင်ပါအဲထိုင်ပါဘေးဒီကောင်ကဘေးနားနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါ Thank you ဟောဟောတိုင်ပတ်တယ်သာပြီဆိုင်ဖိုလိုက်ချိုလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးလဲဆိုင်ဖိုလိုက်ချိုလိုက်ကဘာလဲငါ့ကိုမလို့လက်ပွန်းတာကားနဲ့ကားနဲ့တော့ပါရောဟိုဘက်ပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ပဲနော်လေကျွန်တော် AC ပဲဟိုဘက်တော့မှာမလို့ရဲ့ဖိုလိုက်ချိုရတာကျွန်တော်ငါ point ပြင်နော် തടയിനെല്ലാം സപ്പോയാണ് Pergi pergi nak roda ini roda ini. Mana mana apa, mana. Apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa

ကျွန်တော်ပါနေတယ်မင်းလာမအေးနဲ့ဒီလိုပြန်လာတော့ကြည့်ရဘေးနာဖေးနာရောလို့ဆမာလို့တဲတာဆဲတာတို့ကဆောင်းအရှိကိုတက်နေပါလေတော့အဲ့လိုလူလူလူလာလူလာလူလာလူလာအဲ့တော့အဲ့တော့ကြာနောက်မှာအဲ့တော့ကြာဘေးပေါက်သွားပြီကွာကာ

ใส่ผงและชงเลยซีชิล่ะ bro ชิวแล้วชิวแล้ว 아, 저 아니 사분한 조다 백사기네. 아, 얘 많이 들. 아, 사분한 조다 봐. 형 알아, 점에다 막 와, 가, 니, 그거 이제 빨리 좀 도와라, 알아. 뭐라 좀라 봐. 아, 가이네, 가이네, 뭐, 가이네. 깔라비, 깔라비. 뒤에, 뒤에, 뒤에, 뒤에, 시에, 시에, 시에. 나 가오나, 나 가오나, 가오. 아마, 아마. 有六六六六种手段嘛，他们有。冇错，搞冇起就搞冇起咯。搞冇起，搞冇起，哪里多美丽啦？这种冇拉起。 <laughs> <laughs> 啊，这 <laughs> 冇玩。OK，Nasa，Where are you from, bro? I'm from Myanmar, bro. Myanmar, Myanmar. I'm from 什么。哎，放枪好厉害。搞美你有没有？不要累的这种。 မြတ်ဆိုပုံများရယ်အဲ့နော်ဒါမြန်မာလေးကျွန်တော်ကမြတ်ဆိုပုံများရယ်နော်နိုင်ငံသားကောင်တွေများဟုတ်တယ်ကြီးကများရယ်များကြီးပဲဟုတ်တယ်မအောင်နေမှဒီ DNA မျိုးသုံးနေရလားနော်ဖီရှင်နဲ့ကောင်းတယ်ဒီနဲ့ကုတ်တွေရောရှိတယ်ငါလိုက်ချင်မှာတော့နိုင်ငံပေါင်းဆိုဆက်ပေါ်လာပဲရေကိုမမေ့ရှိုးတာပေါ်ပါလေခင်ဗျာအဘွားဆက်ပြတော့တဲလေးဝိုးလေးမင်းကနှိပ်ပြကြအောင်နော်ကျွန်တော် comment နဲ့ပေးပါ reaction လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာ mark the location လိုက်ဒီရောဒီရောအမ်အမ်ဘောပြပါအာဒီရောဘယ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာဘုံလာလာလာကိုမဲလာဟိုနဲ့ထွက်လည်းမကြည့်ဘူးလာလာလာလာလာလာလာအပေါ်မှာလာဘောကယူမလားအဲဘောသားပြေးရပါလို့အဲ့တော့ဒီကြောက်ဝါလေးတော့နည်းနည်းပေးသေးအောင်နော် နေဝလေးနဲ့ပြပါလားအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးနဲ့ပြီးတော့အမေဝါချီယူလိုက်ခေါ်စားချီယူအဖိုးကြီးနေနဲ့ချာကျွန်တော်အဖိုးကြီးတကက်ပဲရှိရ bro အာချက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခေါ်စား Cisco Cisco ချလာတယ်မှာခေါ်စားချီနေနဲ့ပြပါလားမဟုတ် Cisco မလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဖက်ဆက်မှာအဲ့တော့ကြာခွန်ခွန်ခွန်စိုက်ပုံလားချော်လိုက်အာအဲ့ရပါဒီများတော့ဒီများတော့ဒီများတော့ဒီများတော့ရတယ်အေးစီရှင်းရှင်းနာကမှာ ทีมเมอร์ดอพอชี่งโขนโคนโคนใส่หัวชงเลยจะเอาไอ้โอแกมาไอ้แก่มาหูเอาก็เองตัวแก่มาหูเอาเองตัวแก่สมบัติเบาเดียวที่เชียไอ้ไอ้คนนี้มาการ์ดเดียวไอ้คนนี้มาการ์ดเดียวเริ่มเริ่มมาจีจีเริ่มริ่มจีจีน่ากองจีมาร์กเดลโลเคชั่นเด้อเด้อตรงหัวลงจี ကောင်းလိုက်တဲ့အမှန်လေးဝေါ်မီတာ300ဆိုအမှန်လေးကိုရှိုးဟတ်လာဟတ်ရှော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမပဲအဲ့ဒါ35မိနစ်ဟုတ်တယ်မန်ဘရို300လောက်ရှိုးတယ်ိုးတော်တော်လေးအပေါ်ကိုတိုးပြင်မှာနော်ဟက်ရှော့အတိကျတာနော်တာကီတို့အမန်းကိုရှိုးတော့ပေါ်တင်းတော့ဒီကျော်ပေါ်တင်းတော့ဒီကျော်သမုန်းနဲ့ပြေးတတ်မှာရတယ်ဒီရော မပေါင်းတော့လေကျွန်တော်ပြေးလို့ရစပိုက်တာတော့ရှိသေးတယ်ဟာလေးကြီးလေးကိုလေးကိုဒီမှာဒီလားပါလေဖောင်းဖောင်းဆိုပြစ်သွားတယ်ဟာလေးဖောင်းလို့ရဟိုနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးကြံအောင်မြိုင်အဲ့နဲ့သွားအောင်ပါပဲသိလားစုံစုံဘယ်လဲဘယ်လဲဝင်မလို့အဆုံးတိတ်တိတ်ကြဒီအဲ့ရှိကအဲ့ပြောင်းစင်အဲ့နဲ့သွားတာကလား အဲ့မျောစီကိုသွားရမှာအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့မျောစီကိုသွားရမှာဟိုးဘာဟိုးဘာမတော့အဲ့တော့အဲ့တော့မြိုင်နေအဲ့တော့မြိုင်အိုးချက်မနဲ့ချက်မနဲ့ချက်မနဲ့ဒီကိုသွားမလားဒီကိုကြောက်သွားရင်တော့ဒီကိုဟာဘေးကနေပြက်နေတယ်အမဟက်ရှော့ဟက်ရှော့အမဟက်ရှော့တက်လာတော့တော့ကောင်းနေမတ်မတ်မတ်ဒီကိုဒီကိုအဲ့ဒါဒီအာဒီကိုအာတော့ရောကွာ စာတာတက်ပြီးအကားမကြည့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒါဟလားအဲ့ဒါကားမကြည့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲအဲ့ဒါတော့မှတ်တာအဲ့ကားမကြည့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒါဘလို့မှသွားလို့မရဘူးကားချမတွေ့တွေ့တဲ့ကားလေစီကုံရရရတာလေကားဘိန်းပေါက်ရတာလေကားဘိန်းပေါက်နော်ရတာလေကားဘိန်းပေါက်တော့နောက်တစ်စီးသူရဲ့တွေ့တဲ့ကားစီကုံသဘောကျအဲ့လား